Underback Crew Bitch Rare Boys Mierda de verdad Ya know that Fuck Aunque vengo con el dote seré dando por 200 en la moto Seguimos roto, ey Seguimos subiendo Seguimos bebiendo Seguimos jodiendo que Dombo haciendo En el reserva en la puerta no te estás viendo Mucho dolor últimamente estoy teniendo Puta te estoy sintiendo, yeah Yeah, te estoy sintiendo, fuck Fuck, yeah, boys, bitch entro como el lote y vos sabés que lo rompo Ese feca no lo noto, eu Lil enrola otra vez Esa witch no lo juno A ese hit yeah, yeah Me pide anillo esa bitch Me encierro en el estoy saco hit Otro barbo ya abrí Eu nena, vos sabés cómo lo hago Y vos cómo hacerlo A la luna te llevo ya ya, yeah, ya, yeah. me empedo, ya, yeah, ya. Fuck, ya, right boy, bitch. Aunque vengo con el 2 dando por 200 en la moto, seguimos roto, ey, seguimos subiendo, seguimos bebiendo, seguimos jodiendo, voy haciendo.